Karena engkau hadir dan baik puisi yang belum sempat ku beri padamu Terukir di dalam hati ini Untukmu kekasih hati Karena sungguh begitu indah Andai aku bisa untuk mengulang waktu Waktu yang indah bersama dirimu Masih ku simpan sebaik puisi Yang belum sempat ku beri padamu karena engkau hadir dan singgah Oh sungguh begitu indah Seandainya ku bisa untuk mengulang waktu Waktu yang indah bersama